दोस्तों आप सभी लाल किले के बारे में तो जानते होंगे अभी खबर निकल कर आ रही है कि लाल किले से लेकर विधानसभा तक की एक सुरंग पाई गई है जो बताया जा रहा है कि ये सुरंग ब्रिटिश शासकों ने बनवाई थी इस सुरंग के जरिए स्वतंत्रता सेनानियों को विधानसभा से गुप्त तरीके से लाल किले तक फांसी देने के लिए ले जाया जाता था बताया जा रहा है कि सात से आठ किलोमीटर की दूरी तय करती है यह सुरंग अभी तक इस सुरंग के बारे में किसी को कोई भी जानकारी नहीं थी अगर आपको ऐसी ही जानकारी सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें